Não pular. Olha o jogo. Peguei a instrução com a galera aqui. As festas começam hoje. Mas hoje tem, como tem um jogo do Brasil, o Pelourinho tá tocando. Tá tocando tudo que é tempo acho que é o lodum tá, tá aí na área. Vamos ver o que, que a gente consegue. Aqui tá fechado, pra cá fechado. Só descendo aqui, como o cara disse, e pegando a, a saúde. Fechou. E aqui a gente vai sair aonde? Baixa dos Sapateiros. Baixa não fecha, não? Né? e quer comprar uma roupinha baratinha, dá um pulinho na Paz Sapateiro. Ih, eu aqui bestando um busão atrás de mim. Vamos encostar pra ele, passar. E aqui vai pra onde? Aqui a ah, Rua dos Couro Fedendo. Acho que não passa a moto no final assim, não, que lá também não tem subida. Vai é só escada. Vamos retornar. subir aqui? Ah, rapaz. Essa rua aqui, velho. Não andei nela não, velho. Vou meter, vamos ver, vamos ver. A intenção de hoje é essa mesmo, velho. É jogar em um lugar que a gente nunca meteu. Tá piscando, tá gravando, já dizia o nosso grande tiozão. É que vai dar isso aqui, velho? Área urbana, não, carregar, descarga. é esse, velho? Santa Casa de Misericórdia. Santander. Porra, velho, eu sei onde é isso aqui. Que é a saúde. É saúde. De fuder, de fuder. Nunca tinha nada ali, não. Casa do meu brother Brood. Nosso Brood Brood. É de Bruno. Bruno. Bruno Rebouças. Entrando aqui, ó. Ô, oh, meu tempo do colégio, estudava no Severino Vieira, vinha pra cá. Muito massa, velho. Relembrando os velhos tempos. Porra. Sucesso. Pode dar um pulinho lá no Sua Piedade, viu? Fazendo nada. Vamos lá. Tá tô torto ali, tô virado pra frente. muitos vídeos hoje, muitos vídeos. Vamos guiar pelo retrovisor. E o poder está onde, mãe? O poder é minha. Tá na palavra de Deus. <laughs> não é na tcheca não, sua cachorra. pode, tem que esperar. Tem que deixar um education. Beleza, eu quero ir para o shopping Piedade. Quero para a moto do estacionamento. já é que aqui, faço retorno aqui. Oh! Vou meter aqui. E vou sair aonde? Biblioteca Central. É, é, cara, tá filmando. Tá filmando, negão, tá filmando. É. <laughs> Tá, vou entrar no Piedade, qual o melhor caminho? Eu vou, vou o seguinte, eu vou... Bota cheio, né? estacionamento dele é por baixo. Aqui eu vou estar por cima. Então eu vou descer aqui e pegar o retorno. Que eu entro pela Lapa. É. segurar com essa porra, essa ladeira aqui não é confiável não. Olha que ladeirão. Cerveja amassou. Amassou a cerveja. Vou dar essa roubadinha logo aqui, vamos devagarzinho olhando, não tem ninguém. Vambora! Entra aqui, senão a gente vai ter que ir lá naquela porra, Você não tem noção, velho. cheio, hein? O shopping deve estar tá cheio. Quando eu tava no colégio, eu ia muito, cara, no shopping Piedade. Mano. Pô, eu estava ali no. No, no Severino Vieira, né? E aí era Cinderlapa, Piedade. Distração. Menina, menina, menina. Isso aí, minha tia, dá tapa nela pode atravessar a pista correndo. Tem que olhar, tem que ver. Pra não fazer besteira. Pode entrar aqui. Cá. É um shopping pequeno, mas traz boas lembranças. Lembranças da infância. Fica tá legal. É, você vai colocar aí seu carrinho. Eu vou entrar com minha motinha. Mas amigo. É um dia que eu vou botar minha motinha? Eu não sei. aqui? do lado da YBR eu entro e saio de boa. De boa na lagoa. Um caixa, somente pá. Foi aqui. chamou pra cá. Sucesso. Bom, galerinha, agora a gente vai aqui no shopping. Dá um bisu e daqui a pouco a gente volta, beleza? Abracinho.